ہر مسجد میں ہے رونق ہے لطف عبادت کیسا اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب سب کو کر دیتا ہے قریب یہ جو دسترخوان ہے